mia routine, tra i miei mille cliché. Mi sento una baciuta, senza un savoir-faire. Riscontro un certo charme, grazie al mio papillon. Rinnovo il tête-à-tête grazie al mio papillon, rinnovo il tête tête, ma è la solita figata. Cambiai le mie kit, andai dal mio coiffeur, mi fa un grande decoupage, sentivo il pre-magic ma quanto sei mignon, ma grazie mia madame, parliamo sul sofà o dietro il separe, è ora del menage, quello a te a toi, togliamoci i taglieri, apriamo stretta da righe e mani mi lascia sopra piedi, non era la mia fama. Riprendo il mio girello, lei ciao col suo foulard, mi sento un bricolage, questo mio rendezvous è stato proprio mia routine Ho perso il capriano, non provo la coscione Mi sento